Монтаж коробки дома за три дня? Это реально! Завод строительных материалов «Пластблок». Стеновые панели, стеновые блоки, перегородки, перемычки, плиты перекрытия, раствор полистирол-бетона и многое другое. Быстрый дом, качественно и недорого. Подробности по телефону 288 51 92.